omwana ndabisanga omuntu mulaayambadde hughs era nsiga obuwanvu era nsigira ddala naye Mpulira bulungi nnyo nti ali in this position. I'm, I'm super proud of my system right now. Yes. Tuyina mpulira mpulira sirina byonna mbiraba i see people fighting for her and all that and that is really really good uh, i am proud of her that she's a world shaker like myself <laughs> seeing the whole country nti abantu bamulwanira kyakabi naye ate ku byonna byafunye mu competition eno still ndi musanyufu nti ali first runner up uh, chances osanyukira is the way yejalyo kihandolingamu kubanga abantu abasinga balaba nti bafunye bafaani beki bagenda tandika okwepanka naye kistomalito sister nkibulidde ekyo namulaa nomulaba kozawaswaching at home ngaddamu ebibuuzo yabiddamu bulungi naye tulina okwesiga nti yo uh, academy yali esalawo basalawo ekitufu kuba webasinga okumanya criteria fe tetugimanyi of course from my side i felt like she won but i don't know anything about how they choose miss uganda obviously mm. simanyi so sobola kweteekawo nga kino balimbi obakiye oba mm. criteria sikitegeera bo webasinga okutegeeraa miss uganda and all the team yonna eyaliko bali balina experience mwaliko mm, bafuma miss uganda ebyo byonna katulina okwesiga nti they made the right decision wakirabanga kijja nga ngaomulaba nga atandise okontestinga kuba yali alemeddwa n'okubeera ngaayitamu mm. uh, mu audition wakiraba nti ayinza okutuuka kweyoledefinitely definitely ejjinja e, nze nalowooza nti tebamuwabudde bumala bwe yali ejinja kati we bali wano bo bennyini bwe bakiraba nti nomanyi kikali kaddeemu mm. lwaki tetuddamu ne tukayita because eh, looks like there's something we didn't see kati bwe yaddamu wano mu kampala n'akola ki n'ayitamu so i think they, they made the right decision she's in the right place njagala okugumya abantu abali mulwanira olova social media first of all thank you but uh, the other thing is that she's happy she's at peace with where she is buli opportunity miss uganda gyayina tegenda muyisa tegenda muyitako because she's the first one up so byonna bajja kuba babikolera wamu theyare working together really well theyare friends with each other even at this point so mbadde njagala nsaba tubawagire you know let them enjoy their journey nga miss uganda and first runner up mwana kyali kyakabi nnyo yanzijukiza time eya gundi eya yeah. time young, you know, pop before I, yes, pop stars, real stars, and also the time when we are trying, uh, uh, when, when I could, just before Boom Party, mm. and there was that time when my fans as well were like fighting for yeah. me everywhere. So Yans Duke is at that time as well. So I'm very proud of Auntie. She moved the nation just by answering a few questions. So. kyakabiri naye nga amazima we walaba ti because ebibuuzo yasinga obiddamu everythingno kyekituufu kyekituufu nti nalaba nti she should have one But also, siri kafulumu, you understand? Mm. Siri kafulumu. Yes, siri kafulumu ebyo. Singa tubadde if was it fair Maybe there are other things that they looked at. Whitney is like very what? smart. I don't know. That's the whole thing. I don't know. If we're talking about music talent, yes, I can say that. If we, if maybe New York stage is you if ebyonambimanyi naye bikwatagana ku byanabirungi wa Uganda, whoever is supposed to represent, see me sibimanyi. Okay, twogere ko ku misoko yani teri ya msala mbiri teri ya msala mbiri togera ko mbiri iconic awards yes omwami awangu dawa omwami taji wangu de hmm. yes waliyo uh, naye omuntu awangudde wakabi so nzenga ze siri siri mnyivu my husband also is not angry because he was a worthy candidate omuntu de naye wakabi mukyakola uh, so that is okay wavuddeyo the win of side kusaidiyo definitely now mwami wange <laughs> amusuubira so obviously wange he's the best actor in this world because i'm his wife i love him i admire him when i see him doing things when he's acting he amazes me you know because ndi mukyala we so for me he will always be a winner mm. sindi kuzaala kufumbirwa kiki ngaennaku zino otambulira nnyo ku positive side Mm. I've always been a positive person. Chisinzira kuchiche tuogerako. When when negativity is needed, mumanyi <laughs> siti antalo. Oshitegera the ah ah siti ya mm. danger. Manja kuvayo, but when positivity is needed, eranja kuvayo. So I'm just a real person. I'm not always positive, I'm not always negative. Okay. Okay. Yeah. Wakola ku women is day here. Lwachi muongera mwe bigambo byamwe. You know, which ni ogenda kusanga bine ebintu bano ewandika one thing and people add like 70000 words into other things no what i said was direct sina gwe nali mpandikidde id not telling anybody i was telling women all over the world nali siina manya gentaddewo mwe ne mugeeterawo a feminist is a movement all over the world tekyatandikira wano mm. it's all over the world it's even actually bigger in the west than it is here so feminism is, uh, is a movement all over the world it's not a ugandan thing and not, not one person is powerful enough to own feminism aa nedda its a movement kiri kya buli wamu tekirinako fest kukyo tirinako linnya Mm. wavayo nogamba toli feminist mbaoli advanced bichi advanced woman kisha waliotegeza <laughs> walaga nti okuba feminism no i'm not for feminism any day i am mm. not uh, and I, i remember ne Whitney yambuzako ebintu ebyo because in the beginning feminism weyatandikira yalinga erwanira abakazi naye makati awo ne tubanga abalwanisa abasajja kati awo nze bwenagiviiramu Mm. You understand? Yes, it's good to fight for women, but don't fight against the men. We are not like men, we cannot do without them. Mm. singa twasigala kukiri nga tulwanirira bakazi naye ate tetulwanisa abasajja mba nina mba siina buzibu at all mm. yes era wagamba industry mbutwe mwetaaga kuba ba friends mm. okolera awamu kituufu mm. any industry in the world you don't need to be friends ati witney omulaba nti akola ne miss uganda sibaddeewo you understand? They met at Miss Uganda. Of course, of course, they like each other because they've met right now. Mm. But uh, whether she likes her or not, they have to be Miss Uganda and, and, and the first runner up. To so clarify every before you change words, I yeah. do like her, and we are <laughs> friends. yes, they are friends. But what I was trying to say is that when the industry binjino tusobola okwachivinga nga tetuli babadde mbu twetegera twakulira wamu, you know, we hang out together and stuff like that. No, tekyetagisa. Witi ni omwabu baka chikubaka ti ayingi densi Ya genda Ya fusa sere buka Witi ni soko jika kuomu baka Witi ni omwabu baka chikubaka ti ayingi densi Ya genda